嗨，大家好，我是飞马，我现在人位于台南嘉里中山路的金坛店啊。金坛店啊是当地的宗教信仰中心。不过呢，现在是晚上的时间，我并不是要来这边拜拜祈福的，我是要来帮你买点心、买宵夜，因为这边呢有一家很有名的包子水晶饺摊，据说呢他们水晶饺非常的厉害，吃过的人都会怀念，而且是家里人私藏的美食。那我就带大家一起去。 寻找很厉害的水晶脚哦，那就走吧，Go！你好，金巴干够水晶脚。 啊！我买三粒，啊包子刚够有，啊包子嘛，我三粒要啊，一颗水晶饺跟一颗包子，各帮我直接加进去。 好，我们已经买到了非常厉害的水晶饺和包子，那我们现在就要回去和你一起分享了，Go Go！我们终于买回来了，外面天气实在是冷死了，赶快冲回来，不然冷掉就不好吃了。爷爷，你要吃包子吗？啊，那就赶快来。 住在包子里面就是这个样子，有没有？直接住在里面就是长这样。跟着影吃肉包。 他们这家真的是在地市场的隐藏版，美食。隐藏版。那老板娘说，他们每天都是手工做的，限量的，卖完就收了。我要来吃最厉害的水晶饺。那水晶饺啊，真的是让人吃过就会怀念。 而且在网络上啊，都是一面倒的好评，没有人说它的水晶饺不好吃。有人味的吗？有啊，有人味的。你可先吃看啊。我们你看这辈子还没吃过水晶饺，那刚好今天可以吃两块。水晶饺啊，晶莹剔透。 就是很好吃，软软的，和酱瓜子一样，好美味啊！喜欢的人就很喜欢了。太好吃了，两三口就吃完了。以后不要吃那么快了。 真的好吃，好吃的东西要吃快一点，它不会变质。 <laughs> 完食，我也完食，我们的宵夜终于吃完了，非常的好吃。好的，那我们拍这部影片的当天刚好是圣诞节，武汉影就祝大家圣诞节快乐。